بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا آئینہ دوستوں کراخانیوں کے بعد ترکوں میں تیسری اسلامی سلطنت کی بنیاد الب تگین نے نو سو باسٹھ عیسوی میں ڈالی الب تگین ترکوں کی کون سی شاخ سے منسوب تھا اس کے متعلق واضح طور پر معلومات کم ہیں لیکن اس کے ایک ترکی غلام کی حیثیت سے سامانی دربار سے وابستہ ہونے اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر دربار میں بلند ترین مقام حاجب الحجاب کے رتبے پر فائز ہونے بعد سپا سلار بننے اور عمر کے اواخر میں کا گورنر مقرر کیے جانے کا ذکر ملتا ہے بعد ازاں سمانی حکمران اور اس کے مابین تعلقات خراب ہوئے اور غزنی کے گرد و نواح میں اس نے اپنی مستقل حکومت بنا لی اس کی وفات کے بعد اسحاق نامی بیٹا جانشین ہوا اس نے سامانیوں کی اطاط کی اور خراش دینے پر آمادہ ہوا دوستوں تین سال حکومت کرنے کے بعد وفات پائی بعد حکومت چند سالوں تک الب تگین کے وفادار ترک غلاموں بلگا تگین اور امیر پیری تگین کے ہاتھ میں رہی لیکن ان میں امور سلطنت کو سنبھالنے کے جوہر نہیں تھے اس لیے نو سو باسٹھ عیسوی میں الب تگین کے دماد سبق تگین نے سپاہ کی مدد سے پیری کو معزول کر کے اسے قلعہ غزنی میں نظر بند کیا اور تخت غزنہ پر جلوہ فروز ہوا اس نے اپنی کلمروں کو وسط بخشی اور مضبوط حکومت قائم کی در حقیقت غزنوی سلطنت کا اصل بانی اسے کہا جاتا ہے گیارہ سو چھیاسی عیسوی تک تقریباً دو سو سال تک قائم رہنے والی غزنوی سلطنت کے تمام سلاطین اسی کی نسل سے ہیں دوستو سبکتگین کی خاندانی نسب کے متعلق مورخین نے مختلف آراء پیش کی ہیں اس کے ترک ہونے پر عموماً تمام معتبر تواریخ متفق ہیں جن میں تاریخ بہکی طبقات ناصری اور تاریخ یمینی قابل ذکر ہے جامع تواریخ اور شجرہ تراکمہ کے مطابق سبکتگین کا سلسلہ نسب اوغوز ترکوں کے قائے قبیلے سے جا ملتا ہے اس حساب سے ارتغرل غازی اور امیر سبکتگین ایک ہی نس پر کائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں ہی اپنے زمانے کی دو عظیم سلطنتوں کے بانی تھے جس طرح ارتغرل غازی نے سلجوکیوں کے اوچ بیگی کی حیثیت سے مغرب میں بازنطینی عیسائیوں کو بے در پہ شکست دے کر اسلامی سرحدوں کی وسعت میں اضافہ کیا اور عثمان غازی جیسا عظیم جانشین چھوڑ گیا اسی طرح کائی قبیلے کے سبکتگین نے بھی ہندو راجا جے پال کو شکستوں سے دوچار کر کے ہند کے علاقوں میں اسلام کی صدا بلند کی اب آپ کو بتا ہیں کہ سبکتگین نے اپنی فتوحات کا آغاز غزنی کے گرد و نواح کے شہروں سے کیا اور بلخ و بامیان کی فتح کے بعد موجودہ بلوچستان کے علاقے خزدار تک کے علاقوں کو اپنی حاکمیت میں شامل کیا ہندوستان پر بھی لشکر کشی کر کے متعدد مرتبہ ہندوؤں کو شکست دی غزنی اور طراف میں رہنے والے افغان و خلجی قبائل بھی اس کے متی ہوئے اور لشکر میں شامل ہو کر اہم خدمات انجام دی ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کی طاقت سامانی حکومت سے کئی گنا بڑھ چکی تھی لیکن اس نے غالباً پرانے احسانات کے سبب سامانیوں کو نہ صرف کبھی ضرر پہنچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کی اطاعت پر قائم رہا لیکن یہ اطاعت محض رسمی تھی اس کے بیٹے سلطان محمود غزنوی نے اپنے والد کی بنا کردہ سلطنت کی عمارت کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچایا جس کے سبب سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے سبکتگیر نے نو سو ستانوے عیسوی میں بیماری کے سبب انتقال کیا اور غزنی میں سپرد خاک ہوا سبکتگین کی وفات کے وقت سلطان محمود نیشا پور میں مقیم تھا اور سامانیوں کی طرف سے خراسان کا سپا سلار مقرر تھا اس نے یہ خبر پا کر غزنی کی طرف اپنا سفیر روانہ کیا اور بھائی اسماعیل کو کو تعزیت کا خط لکھ کر رنج و غم کا اظہار کیا ساتھ ہی غزنوی سلطنت کے امرا کو پیغام دیا کہ تخت کی وراثت اس کا حق ہے اور سکہ سلطان محمود کے نام کا بنوایا جائے لیکن اسماعیل نے بعض امرا کی حمایت سے تخت و تاج پر اپنا تصرف جما لیا ناچار دونوں فرقین میں جنگ ہوئی اور سات ماہ کی خانہ جنگی کے بعد سلطان محمود نے غالب آ کر حکومت پر گرفت حاصل کی اسماعیل کو جوس جان کے کلے میں نظر بند کر دیا اندرونی شورشوں کے خاتمے کے بعد سلطان نے سامانیوں سے بھی قطع تعلقی کرتے ہوئے خود مختاری کا اعلان کیا اس کے دو سال بعد کراخانیوں نے بخارا پر حملہ کر کے سامانی ریاست کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ناظرین سلطان محمود نے سفاریوں کے خلاف کامیاب مہم کے بعد ہند کی طرف یورش کی اور ایک ہزار ایک عیسوی میں پشاور کے مقام پر راجہ جے پال کو شکست دی اس جنگ میں ہندو راجہ جے پال سمیت کثیر تعداد میں ہندو اسیر ہوئے اور سلطان نے پشاور و گرد و نوا پر تصرف پا لیا راجہ نے اپنی رہائی کے عوض دو لاکھ دنار اور ایک سو پچاس ہاتھی جرمانے کے طور پر دینے کی پیشکش کی جسے سلطان میں محمود نے قبول کر لیا اس شرمناک شکست کی تاب نہ لاتے ہوئے جے پال نے زندہ چتا میں خود کو جلا کر خودکشی کر لی جے پال کے جانشین آنند پال نے بھی غزنیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جس کے بعد سلطان محمود غزنوی کی مشہور فتوحات کے نتیجے میں ایک ہزار پانچ عیسوی میں بھیرا ایک ہزار چھ عیسوی میں ملتان اور بالترتیب ترتیب ایک ہزار چودہ عیسوی میں ایک ہزار اٹھارہ میں متھیرا اور ایک ہزار اکیس عیسوی میں کنوج تسخیر ہوا جس میں کئی کلے فتح ہوئے اور بے حساب مال قنیمت ہاتھ آیا اگلے برسوں میں لاہور کالنجر اور گوالیار جیسے اہم شہر بھی فتح ہوئے لیکن ان میں سب سے مشہور اور اہم فتح سومنات کی تھی ایک ہزار پچیس عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے تیس ہزار سواروں کی مئیت میں غزنی سے سومنات کے ارادے سے حرکت کی یہ مقام اہل حنود کے لیے مذہبی اور سیاسی مرکزیت کا حامل تھا نہ صرف ان کی سب سے بڑی عبادت گاہ سومنات میں واقع تھی بلکہ ہر سال مسلمانوں کے خلاف جنگوں کے فیصلے بھی یہیں سے کیے جاتے غزنوی لشکر نے شدید جنگ کے بعد شہر پر تصرف حاصل کیا سومنات کے پجاریوں نے سلطان کو بے تحاشا مال و زر کا لالچ دیا اور درخواست کی کہ سومنات کو نہ توڑا جائے یہاں سلطان محمود نے وہ تاریخی جواب دیا جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا اگر میں نے یہ دولت قبول کر دی تو قیام قیامت کے روز مجھے محمود بت فروش کہہ کر پکارا جائے گا میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا پسند کروں گا اور یہ کہہ کر بت کے ٹکڑے کر ڈالے اس کا ایک حصہ غزنی کی جامع مسجد کے باہر رکھا گیا اس موقع پر اقبال کا یہ شعر صدق آتا ہے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے سر بکف پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی بت فروشی کے عوض بدھ شکنی کیوں کرتی دوستوں محمود غزنوی نے کراخانیوں کے ساتھ بھی دوستانہ روابط قائم کیے روابط نے بہتری کے لیے اہلک خان کی بیٹی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا جو کہ کراخانی حکمران نے بخوشی قبول کر کے اپنی بیٹی سلطان کے عقد میں دے دی محمود غزنوی تاریخ میں اولین حکمران تھا جس نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لفظ استعمال کیا جو کہ بعد کے اکثر مسلمان حکمرانوں کے نام کا حصہ بن گیا تیس اپریل ایک ہزار تیس عیسوی کو سلطان نے غزنی میں انتقال کیا وفات کے وقت ان کی عمر اٹھاون پرس تھی دوستو یہ تھی غزنوی سلطنت کی مشہور اور دلچسپ تاریخ امید ہے کہ یہ تاریخ آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کر کے ویڈیو کو لائک اور آگے سبسکرائب بھی کیجیے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے سلجوکیوں کے ظہور کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ